A Canvies hi ha una altra Barcelona. A Canvies aporta un altre color. És l'hora de demostrar que, que tots i totes volem Canvies pel que ha sigut, pel que és ara i pel que creiem que pot continuar sent al llarg dels anys. Fa més de 15 anys la valentia d'uns companys va prendre l'edifici número 42 del Joc Florals de Sants. A partir d'aquell moment, Canvies va començar a caminar, es va aixecar la llibertat. Gràcies a Canvies que Pirats on Sistema existeix. Sense aquest espai segurament no, me tocaria com, com ho faig ara. A Can Vies hi vaig fer un dels meus primers concerts a Barcelona a l'any 2005. Eh, el primer aniversari ja vam tocar amb Ràbia Positiva, el desè aniversari també vam tocar. Realment, com canvies, no ens sentim en un altre lloc. Abans que desallogin res farem saltar pels aires la ciutat comptant i més us val, el barri parla ben fort i clar. Canvies des del barri, no ens podreu desallotjar. És una ofensiva més, però que jo crec que podrem plantar-li cara, de fet, si ja s'està fent. La història està aquí, i amb la història no acabarà. TMB no té res a fer. Que vinguin, que vinguin, som molta gent, tenim la raó, la qual cosa, que vinguin, que els esperem. continúa la lluvita. Apa, salud yo Respect. Respect. Hard. Uh,